Aïe, Costa, Yugi, Mochik. Ça, ça, ça, c'est quand on galère, on écrit, gros. Quand on galère, on écrit. Ouais, ouais, gros, je m'appelle Yugi, Je viens du 8Z, ne pas me chercher bande de petites putes, je vais tous niquer vos races. Et ouais, gros, vous avez peur ou quoi Si c'est ça, ça, vous avez pas s'asseoir. Moi, les fachos, je leur pisse sur la tête, je de la tour Eiffel, gros. Hé, hey, attends, t'es sûr que t'as un oublié là Ah non, pourquoi Et les bastas, ça te dit quoi si, si, t'as raison, t'as raison. Ici les Basta, on vient du quartier sud-est, on se présente. Costa, K-O-S-T-A. Yugi. Y-O-U-G-I. Aïe aïe ça, ça, c'est quand on galère, on écrit, gros. Quand on galère, on écrit. L'école, ça nous intéresse pas. On aime les crabes de scouts que tu n'as même pas pour faire du bif. basta sont là pour tout niquer, te mettre au piqué, même pas pourquoi, c'est comme ça, aïe, arrêtez de croire que je rigole avec des tarbas, c'est la suite une balle dans la tête et des bastards. bon, ça fait mal, bon. ça c'est quand on galère on écrit, gros, quand on galère on écrit Ok, ok, viens du groupe les bastards. je n'ai tout sur mon chemin avec une seule main. Aïe, ça, c'est quand on galère, on écrit, gros. Quand on galère, on écrit. Et si les bastards on fait du quartier sud-est, on se présente Costa, K-O-S-T-A Yugi Y-O-U-G-I Aïe Ok moi la chasse ça m'intéresse pas Vise toujours plus haut, direct le commissariat Aïe, moi les keufs je les aime pas C'est comme du tabac, tu les fumes et tu les jettes par là Aïe, y'a ton moustique m'appelle moustique et je pique avec ma grosse bite, ma patesse ici, à mes sud-est, bref, et basta, seront toujours là. Yugi, yogi, Yugi. Ah si si les gars Petite, petite démonstration cousin, matcha, matsa. Matsa gros Là c'est Costa Yugi Moussi. La prochaine fois je te gaz. Aïe ah.